саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз номер алтыншы зертханалық жұмыс өткізгіштерді аралас жалғауды зерделеу деген тақырыпты қарастырамыз оныншы сынып физикасы өткен сабақта біз жалпы өткізгіштерді параллель тізбекте жалғауды үйрендік ал енді соны біз зерделеп бүгінгі сабақта қарап көреміз жақсы олай болса бастаймыз жалпы жұмыстың мақсаты осы өткізгіштерді аралас жалғау арқылы кернеуін қарастыру яғни кернеуін көру сонымен жалпы кернеу қанша болатындығын анықтау олай болса біз кеттік бастаймыз негізгі ә, керекті құрал жабдықтар әрине сіздерде қазіргі уақытта ә, виртуал түрде болғандықтан ол бізге керекті негізгі құралдар мектепте болған кезде осылай жасап көретін едік иә әзірге дәптерге түсіріп қоямыз одан кейін барып қысқаша теория жалпы ә, біз білеміз тізбекте жалған кезде не тұрақты болады иә Э, қалай болатындығы формулаларды білеміз параллель жалған кезде қалай болатындығы білеміз иә аралас жалған кезде қалай болатындығы барлығын өткен сабақта үйрендік зерделедік ал енді бүгінгі сабақта осыны барлығын жалпы қалай болатындығын жасап көреміз олай болса бізде осындай бір кесте бар кестені сызып қоямыз дәптерге ә, э, осы бір кестеге қазір жазатын боламыз бірақ ол үшін біз не істейміз қазір осы жерден паузаны басып біз виртуалды зертханалыққа ораламыз кеттік олай болса біз виртуалды зертханалық сонымен бізде міне виртуалды зертханалық негізгі тақтамызға оралдық жалпы бізде кернеулер берілген міне оң жақта негізі жалпы кернеуіміз және кедергі бар кедергі екі берілген ә, біз осы жерде осыларды өзгерту арқылы негізгі мәндеріне қарап көретін боламыз ол үшін біз не істейміз әрине біз қолымызға ручкамызды аламыз және де мәндерін қазір жазамыз бірінші болып біз жалпы ә, нені қарастырамыз кедергімізді өзгертейік мысалы төрт деп тұр ғой сегіз қылып көрейік он екі қылып көрейік көре берсек болады мысалы он екі деп көрдік жалпы кернеуіміз он екі болды иә жалпы кернеу ал енді кедергі біріміз неге тең болды кедергі біріміз өзгертейік алты қылайық кедергі екі төрт қылайық өзгертіп көрейік иә міне төрт қылдық немесе екіншісін де алты қылсақ та болады мысалы да иә алты қылайық жарайды ал енді осы жерде кедергі біріміз алты ом кедергі екіміз бізде неше ә, алты ом болды иә ал кедергі үшіміз бізде екі омға тең болды енді қараңыздар біз өткен сабақта айтқан болатынбыз кернеулер яғни параллель жалғанса ә, кернеу тең болады барлығында міне екеуінде де не ә, жалпы тең кернеу жетті екіге тең ал тізбекте болса әрқайсысына жеке жеке болады демек мынау бізге қазір екеуі бір біріне тізбекте болып тұр иә нәтижесінде қарайтын болсаңыздар бізде мына жақта жеті де екі қосамыз төрт те сегіз бізге нешені береді жалпы он екіні бере ма береді себеп жазып қоямыз кернеу біріміз неше болды бізде төрт сегіз кернеу екіміз бізде жеті де екі вольттан болды иә көрдіңіздер ма енді қарайық ал ток күшіміз нешеге болды тең болды екі бүтін оннан төртке тең екен да осы мәндерді қазір біз кестеге жазамыз ары қарай өздеріңіз есептейтін боласыздар сонымен бізде жалпы ә, мәндерін жазатын боламыз мына жерге көріп тұрғанымыздай бізде кернеу біріміз нешеге тең болды кернеу бір бізде төртте сегіз төртте сегіз вольт болды екіншісі жетіде екі болды иә ал енді жалпы кернеуіміз бізде он екіге тең еді өлшеп қарастырдық осы аралықты енді сендерге қалған мәселе есептеу қатты бір нәрсе жоқ иә жалпы кернеуді анықтаймыз тең бола ма тең болмай ма ол үшін осы формуланы қолдана отырып екі кернеуін қосып көреміз мына жерге жазамыз мәндерін тең болса тең болды немесе тең болмаса тең болмады деп қарастырамыз себебі біз өткен сабақта айттық қой егер кернеулер параллель болса кернеуіміз то есть ә, тізбегімізде кедергілер параллель жалғанса кернеу тең болады дедік иә сол теңдік орындалды ма орындалмады ма деген сұраққа тоқталамыз және аралас жалған кезде аралас жалғаған кезде не істейміз деген сияқты сұрақтардың барлығын осы бір зертханалықта біз ашып көрсеттік және де болғаннан кейін қорытындыға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қаншалықты зертханалық жұмыс сіздер үшін жемісті болды және де өз нәтижесін берді қандай форманы қолдана отырып сіздер жалпы кернеуін анықтадыңыздар деген сұраққа жауап бере алатын болсақ жақсы келесі сабақта жолыққанша